Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine Süper Smash videosu çekeceğim. Evet çok özlemişsiniz Süper Smash'ı. Sizi kırmadım evet. Böyle oyunları seviyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Yine bir oyun. Yine bir challenge mı yapsak? Hayır normal. Çok komik bir çok ilginç bir şey yapacağız. ilişkide böyle bir normal dövüş yapmaya karar verdim. Ne? Casino Night Zone seçtim. Evet son ikiden bir zone. Evet. Nasıl eklediler ben de anlamıyorum. Orada Sonic Eggman Tails kafası var. Oyun neden kas oyun neden yavaş? Yani ben nerede ya? Ben nerede komiklik yaptım acaba? Tamam. Ama konuşmayı bırakalım da oyuna devam edelim. Yeah. Tekme tekme. Açılın yoldan bir bir sayacın geliyor. O sayacının adı Cenker. Oh bir tane daha indir bir tane daha indirdim. Baya kritik atıyor süpersonik. Acaba yeni oynadığım Süper Smash halinde de hmm, şey olacak mı Süper Smash topu? Olmazsa onu yapımcısını bulup bulup neden Süper Smash topu yapmadın neden diye kızacağım. Fırça atacağım ona. Evet. Yani evet. Süper Smash topunu çok sevdiğim için, Super Sonic'i sevdiğim için öyle Super Smash topunu seçiyorum. Bütün itemleri of yapıyorum. Bir tek Super Smash topu 10 oluyor. Yani on of açık kapalı demek. Yalnız nasıl attım öyle bir tekme? Aha düştü, düştü. E sen de düş. Al bakalım. Sen seni çok uzaklara gönderdi. Bana bir şey olmuyor çok ilginç. Düşmeyeceğim. Niye? Alın bakayım. Bildiğin kritik atıyorum şu an. Aha pır yaptı. Ha, aynı Aynı Hobo'daki Krop ben halim. Ya, meteor gibi düştüm. Vuramadım. Keşke combo combo yapsaydım. Sen kimsin? Sen kimsin? Düştüm. Kendini aşağı atıyor. Tamam atmadı. Gene düşecek şimdi. Düş artık. Ana. Gel bakayım sen. Var ya, var ya. Ah vuramadım. zaman hız kullanırım. Çünkü Sonic hızlı bir kirpi. Kirpi Sonic. Bu arada Sonic'i bilmeyenleri söyleyeyim. Sonic mavi bir kirpi. Hızlı Sonic. Ve süper formu var. Ama bizim My Little Pony Z bölümlerinde Süper Cenk Cenker var derler. Bu arada bu arada da Cumani Cebber filmi var. 4 Ağustos'ta sinemalarda gitmek isterseniz Halis Söyletmez'in kanalından bulabilirsiniz ve geliyorum abi yazmanız yeterli. Oyla, oylamalardan seçebilirsiniz. Ben ben yapacağım. Ama gidemem çünkü oraya büyükler gidiyor. Annem yüzünden. Anne neden bunu bana yaptın anne? Şu an yüz hasarım var. Ve tek yemek istemiyorum. Tek yersen... Ha. Tamam tekrardan normal hale döndü. Beni kızdırmayacaktın. Tamam. Ana nasıl kaçırdım? Benim mis yaptım. Var ya burada. Dur. Evet şimdi sen bittin oğlum. Oyun niye takıldı? mi takılıyor acaba? İşte böyle işte böyle yersin tekmeyi. Ne güzel uçucu. Ne güzel hızlı. Ah. Kıl payı, kıl payı. Aklımı kullanmam lazım. Yap bir bekle yan. Daha kritik hasar. Aa! Çok sertti. Şimdi ben sana bir sert atayım. Al. Milin <laughs> Disney yıldızı gibi düştü. <laughs> Ama Tamam her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle süper smash videoları istiyorsanız şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki önceki dünyanın en sessiz oyuncusu ya da öyle oy, oyuna gidebilirsiniz. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.